jalatti amantees mormatti kun diinatti amantees mormatti Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantuu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan kun bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a seenaa adda ta'e tokkoon qabadheetoo dhufeetoo jira. Seenaa kana haga dhumaa waggaa dhaggeeffattan barumsa irraa argattan jedheen abdii qaba. Akkasuma isin qofa hin ta'in anillee barumsan irraa argadha jedheen abdii qaba. Kanaafuu viidiyoon kun immoo waggaa isinitti tolee eh, laayikii godhuudhaan namoota biraa bira akka ga'u godhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka ani turtii kana isif faana godhu ayyaantuu asallaati. warroonni maamila koo taataniitoo haga har'aana hordofaa jirtan guddaa isaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha warroonni haarawaa taatanii dhuftan immoo baga nagaadhaan dhuftanii nageenyi koo bakkuma jirtanti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha akkasuma warroonni na jajjabeessitanis hedduu hedduu galatoomaa nagaan keessan guutuu kan ta'e bakkuma jirtanti qaqqabu hordoftoota koo jecha. Egaa akka har'aa seenaa gabaabduu tokko qabadhee keessan dhufe seenaan kun baay'ee gadi fagoodhaa akkasuma Eh, yoo kutaa tokkoffaatti viidiyoon dheeratu ta'e kutaa lammaffaatti itti fufaa barumsas irraa arganna jedhee qabadhee dhufe egaa ka hiriyoota eh, lamaan tokkodha durbaa fi shamaraa biyyoota ormaa keessatti wal jaalatanidha jechuudha egaa ka yeroo baay'ee kuni waan haarawaadha eh, wal jaalatanii jiru walii kanii jiran ijoollee uummatanii walii danuutu jira biyya alaa keessatti yookaan biyyoota arabaa keessa uummanni Itoophiyaa baay'ee iyyuu jira waan akkanaa kana baratamaadha kan jedhamu ni jira. Egaa as keessatti wanta adda godhutu iyyuu jira. Eh, akka gaafitilleedha eh, deebii yookaan jajjabina yookaan immoo abdii boruutillee namni kun isinirraa barbaada jechuudha. Egaa ka'a namni kun maqaa ofii ibsachuu hin barbaanne garuu na taphachiise. Anis immoo akkuma na taphachiisetti maqaa kana osoo ifa hin baasin qabadheetu dhufeetu jira. Isinimus immoo yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Namni kun hin dubbifata koomentii kana jechuudha. Kanaafuu amma karaa yaadichaa ittiin deema ah, seenichillee maalidha hoggaa jettanii eh, egaa akkuma nama kamiyyuu hojjechuuf shamarris dhiirris biyyoota arabaa keessa bakka bakka ni deddeemu akkasuma akka carraa ta'ee shamarreen takka dhiiran wal bartii gaafa wal bartu akka inni gaayilaa ishee barbaadu yookaan hiriyyummaa yookaan abdii boruu akkasuma wal fuudhanii ah, ilmoo walirraa argatanii ijoollee ofii waliin guddifatanii wajjiin jireenya dhamdhama jireenya gaarii. akka waliin jiraatanidha kan itti himee Egaa ka yeroo baay'ee nuti shamarran kunii e, jireenyuma keenya keessatti kan uumamuma rabbiin ganama nuu kennee dhiirri tokko gaayilaa gaafa gaafatu e, dhibbaan dhibbatti kan itti amantu gaafa inni gaayilaa qofaaf osoo hin ta'in ijoollee ishii wajjin uummachuudha gaafa barbaadu e, hedduu amanti jechuudha. Amantiin dubartiin dhiira irratti qabdu keessa fuulduratti mana ishii wajjin hoggaa dhaabbate ilmoo akka ishiirraa barbaadu. gaafa ittimu guutumaan guututti na jaalatee jira dhiirri kun jetteetu amanti jechuudha. Kuni maalinni uumama shamarran keessa jirudha jechuudha. Eh, kanarraa kan ka'e akka ilmoollee barbaadu ilmoo kanas kan barbaadu immoo ishiirra akka ta'e eh, bakka nama gaarii ta'uu ishiitti himaa yeroo ishii dadhabbina ishii osoo hin ta'in jabina ishii qofa itti hima. Kanarraa kan ka'e isheen illee eh, yookaan ayyamsiisa haadhaaf abbaa osoo hin ta'in ofumaa gaa'ila kana murteeffachuudhaan biyya ormaa yookaan biyyoota arabaa keessatti murteessitee waliin akka itti fuftu ish isheettanii gaafii jaalala isaa deebistee fi egaa ka jaalala turtii jalalaa keessaa akka waliin mana tokko jiraatanii jireenya ofiitti fufa eh, gaafatee egaa ka ayyamamtuu taate eh, akka isa wajjin itti fuftu. Eh, yaaddee itti yaaddee baaftee buuftee e, tolee jetteeni egaa kaayyoo kana jettuun kaayyoon hojiin akkuma jirutti ta'ee hojjetanii waliin jijjiiramu. Fuulduratti gaafa e, hojjetanii waliin jijjiiraman maatii ofiillee araarfatanii nuti nama lama taanee jirra yookaan jaalala keenya akkatti wal jaalannee jirra. Kanaafuu akka seeraa aadaa Oromootitti e, akka nuuf yookaanin maatiin mucaa karaa maatii ishiititti deeme akka jireenya isaanii waliin jiraatan. jaarsi taa'ee eebbisee akka isaan eh, kaniin samaanaa yookaan akka nikaa waan akkanaa kan akka raawwatamaniif eh, karoorfatan jechuudha. Egaa kan yeroo baay'ee ilmi namaa ni karoorsa. Murtoo kaayoo rabbiin jiraatee fi abbaan lamaan isoo wal barbaadedha jechuudha. Eh, kanarraa kan ka'e waliin yeroo waliin jireenya jalqaban keessatti Egaa kaa ilma namaatidha. Waliin jiraatan jechuun namni walitti erga haadha manaaf abbaa manaa ta'ee yookaan namni waliin beekne tokko egaa walitti dhiyaatu. Egaa kaa hariiroon achi keessatti uumamu maal akka ta'e hundi keessaniyyuu ni beektan jechuudha. Egaa kaa waliin jiraachuu keessatti isheen illee hojiidha innis hojiidha garuu fedhii hojii ni qabu. Kanuma keessatti oduma fedhii hojii qabaatanii walmaan jiraataniyyuu daa'imti yookaan ilmi garaa keessatti ishii akka hafu ta'e jechuudha. Gaafa kana teesse wanni abbaa manaa dhoksi tokko hin jiru hiriyaa ishiiti. Hiriyaa irra darbeetu abbaa manaa isheeti. Egaa ka abbaa manaa ishee kanatti waan jiru hundaayyuu osoo dhoksin itti himte gaafa itti himtu abbaan manaa ishee kunillee maal jedhee murteessee fi egaa shaggaadha. Anillee dhalan barbaada. Durumaayyuu dhala sifaana godhachuu akkan barbaadu sitti himee tan jira. kanaafuyyu ani ilmoo nan barbaada. Baay'een gammadee hedduu natti tole. Ati ilma garaa keessatti ilmi argamuun ani baay'ee tokkoon gammadeetu jira. kanaafuyyu ilmi dhalachuun immoo anaafsii karoorarra wanni nu hambisu hin jiru. Isa galma geenya jennes wanni nu hambisu hin jiru. Kanaafuu ilmi kun haa dhalatu. Egaa anis nan hojjedha. Atis borummuyyuu erga deesseen booda nama hojjechuu dandeessudha jedhanii waliin murteessanii. gaafa waliin murteessanii eh, ishiin gaafuma ji'a tokkoffaa itti itti himtee waan dhoksni tokko hin qabdu. Egaa gaafa ji'a lammataa akkuma nama kamiitu immoo yaada fideefii fi jechuudha. Hoo yaada fidee dhufu akka ishiin karaa biyyaa galtu. Biyyatti maatiitti makamtee maatii wajjiniin akkuma nama kamuu mana yaalaa deemtee waldhaanamtee ilma gaarii ta'e akka dhalatu ijaa barbaaduuf biyya san keessatti biyya ormaa keessatti Eh, yoo dhalate boruu rakkisaa ta'a. Kanaafuu atis immoo eh, seeraan biyya kee keessatti eh, mana yaalaa deemaa yaalamaa nagaadhaan hiikkachuu wayyaa. Animmoo nan hojjedhaa Yoon hojjedhellee immoo hin Yeroo ati dadhabdutti ani ji'oota muraasan booda yeroo ati dadhabdutti immoo ani nan dhufa. Kophaatti sin dhiisu yookaan kophaatti hin ammaaf galtee erga galtee turteen booda ani turtii ji'aata muraasa. yookaan ji'a shan yookaan ji'a jahaan booda waan ta'e hojjedhee harkatti qabadheen amma tasaadha ati kan galaa jirtu tasa waan ta'eef ani immoo itti qophaa'etan ji'oota jahaan booda dhufaa ati amma yookaan bararuu qabdaa yookaan kara biyyaa yookaan karaa Itoophiyaa deemuu qabda kan jennu kan murtoo kanarra ga'anii ishiin illee itti gammaddee jechuudha sababbiin isaa inni hojjeta waan ta'eef ishiin galtee. Daa'ima nagaa qabeessa biyya ofii keessatti cinqii tokko malee gammachuudhaan maatii jidduutti dahuu eh, waan barbaaddufu egaa akka ah, tolee jettee ishiin illee yaada ah, akkuma inni waan jaalattuuf yaada kana irraa furattee tolee jettee kara biyyaa akka galtu murteessite. Egaa kara biyyaa galuudhaaf yeroo murteessitu haala kamiinis akka galtu hundaayyuu egaa waliin mari'atanii waan jiru hundaayyuu qopheessanii kara biyyaa akka galtu taasisan. Egaa karaa biyyaa akka galtu erga taasiseen booda abbaan manaa kun biyya galuu ishii argee jireenya ishii akka jiraattu duukaa hin hordofaa ni haasofsiisaa ni bilbilaa fi yeroo baay'ee mana yaalaa akka deemte eh, seeran mana yaalaa deemuudhaan daa'imti garaa keessatti fayya qabeessa ta'uusaa yeroo hundaa dawwalee dawwalee akka gaafatudha kaabbileettiin kun kan dubbatte. baay'ee eh, Baay'eetu itti gammadde sababbiin isaa maalinni yeroo hundaa ishii hordofa ijaa ta'ee fuyyuu. Eh, baay'ee ishii hordofaa akka waan ishii jaalatu ishiitti himaa borus immoo daa'ima kana galeetu ijaan osoo dhalatin ishii biratti galee eh, waggaa ishiin dhaltu yookaan cinqii guyyaa gaafa sanii ishiirraa akka qooddatu kan ishiitti himuu kanarra kan ka'e gammachuu qabdi. Ishiinillee ilmoo ishii kana dhaltee hammachuudhaaf gammachuu qabdi. Egaa akkuma akkas jedhanu ji'oota lakkoofsisiistee egaa eh, waaqni ni dhalatta yoo jedheen ilmaanillee Kunuunsetuma rabbi abbaadhaa ol haadhaa ol kunuunsee garaa keessatti illee eega jechuudha. Daa'imti kun guyyaa isaanii eeggate akkasuma jiini qaxarootis ni gahee qaxaroo jechuun gaafa inni galuu ji'a ja'a ji'a shaniidha kan inni jedheeni. Ji'oonni kun deemuun oolanii gaafa deeman ishiin illee abdiidhaan ijaa waan isa eegduuf yoom dhuftaan jalqabame gaafa ji'a shaniitii haga ji'a ja'a jidduutti yoom dhuftaa yoom dhuftaa bichaan nageenyi ishii yoom dhuftaa ta'e. Egaa ka yeroo hundaayyuu kanarraa kan ka'e ati dursitee mm, anuma hoom dhuftaa nagaafattaa maal narraa gootaa ati biyya keessa jirtaa kanaafuyyuu annan hojjedhaa. Dhufiisa kootii wanti nuti si muddu tokkoyyuu hin jiraatini. Ati galtee jirtaa. Eh, lafa abbaa keetitirra yookaan immoo eh, biyya kee keessa jiraatta. Kanaafuyyuu ani immoo araddaa ormaa yookaan biyya ormaa keessan jira. Kanaaf maaf na hibbiftaa jechuun eegalee egaa akka isheen dubbatutti jechuudha gaafa inni kana jedhuuni maaf akkana naan jettaa? ani kophaa kootti hin dahamu bakka ati hin jirretti ani wanti hunduyyuu anatti duwwaa ta'a akkamitti jecha kana dubbatta kan dubbiin jidduu kana keessatti dubbiin dura nan dhufaa sunis qorraa dhuftee ishiinis abdiidhaan isa eeggattu san shakkii keessa seente oduma akkana jettu karaa ji'a saddeetitti siqtee gaafa ji'a saddeetii ana maaliif osoo jecha tokko natti himte. anaaf gaariidha kan gizeettuun nan dhufaa yeroon ganaadha ji'a lama ni qabdaa kanaafuyyuu ji'oota kana keessatti nan dhufaa maaliif muddamtaa kan jedhuun jedhee eh, guyyaa gaafa sanitti dubbatee akkashiin jettutti abdu manatti horee eh, bilbila cufate jetti egaa ka ammas deebisee eh, guyyoota sadi'iin booda kan naa bilbile jetti baay'ee kan nama dhukkubuu fi yeroo sanitti. Dhugaa dubbachuuf dubartiin ulfata takka warri haadha keessan argitan ni jirtu. Warri ofiifis immoo ciniinsifattanii deessan ni jirtu. Warri obboleettii keessan argitan ni jirtu. Walumaa galatti ulfa dubartii takka kunuunsa maalii akka barbaachisu hundi keessanuu tokko tokko ni beektu jechuudha. Egaa kan yeroo sanitti waan aaritii miti dubartitti kan dubbatamuu qabu ji'a saddeet jechuun da'uudhaaf yookaan mucaa kana biyya lafaa kanatti fiduudhaaf ji'a tokko jidduu keessatti ishii hafa jechuudha. Jidduu kana keessatti guyyaa sadiin booda bilbilee Eh, Obbole, maal jedhaanii obboleessi kun jechuudha yookaan abbaan manaa ishii yookaan hiriyaa ishii kan ta'e kuni eh, akkamitti har'aa daftee bilbiltee yeroo ishiin jettuun egaa akkasan jedheenii jette har'a waan jidduutti dafee bilbilee fi guyyaa sadeen bilbilee hin beeku jette egaa har'a waanin dafee bilbilee fi eh, qurxii muufanii kanaafuu qurxii kee akka beektufanii jecha naan jedhu naan jedheette. Egaa kan maalinni wanti ati qurxinaan jettu yookaan immoo abdii eh, kee akka kutattu kan naan jettu jechi ati amma naan jechaa jirtu kun jecha maalidha? Ana naaf hin galle kan jettudha. Egaa ka viidiyoon kun dheerate itti fufaa viidiyoo kana jalatti yaada keessan